Say that away. रुका तो का कारवा और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहा तू जहाँ मैं वहाँ संग संग यूं चलूं तेरे जैसे तेरा